teröristler kalemimi delirtti Zayi adamı bozayım. Rough Gel gökre This is the scene of the Bohta قسما بالمن بالمن من بالله تعالى I'm sexy and I know it.